feramona Sabe di dalam ingatan Lebang terbayang Losang kadinda Gelisah hati Sabe on malam Teringat Sabe Merika Ongwa temaka Ulun pegang terbayang wajah Meria Vera Mona, Memang kelunyutannya sempanan Adapi menan tetap belum sabar Gelisah hati sabi oh malam Teringat sabi merikah oleh temaka ulun pega Dibayang wajah Meria Feramona Memang kehlun nyotanya sempalan ada menan tetap lun sabar Walau berseri Tak permata Pandai menghargai Balonnya dinda Walau tak bujuk Memacam cara Lon han tergoda Meulah mandu Merindu kebangdaan Yang ulang simpan Dalam hati gata Awai ngan Cina melompat kemajuan Mekan mengasih sayang Beta cerong ia lam timah tire Beta den tire ngan nyaring kadra Ada mandumnyan hana tapati Malah tak berdaya Rindu dengan sayang Ingat ke pantai Pantai katinggai Di dalam tiga e Belen 17 Di uro awal Kata ditinggai oleh digase Betulah si ton di urung mego dengan si urat si pawang dusta Tati emang mentai kalu pabungso Oh lu do taro ia mata Mengulah mandu merindu kebangdaan Yang ulun Yang ulun simpan lam hati gata Awai nganjino melomba kemajuan Mekan mengasih sayang Peta cerong ia lam timah diri Peta dan diri ngenyaring kada Ada mandungan hana tapa